что-то такое. Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит? Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю. Феноменально. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно тот, потому что только смелый сам полезет в Point.